බල උදසනාට ඇති සතරයි. අපිට මීටවසලති නො මැතිගෙන පුදුම උද්‍යෝගයක් ඒ අපි සීතලෙන් හිටියත් ක්‍රිකට් උණුසුම අපි නොනවතින දවස වැඩුවෙන දවසින් දවස නොනවතින වැස්ස මැද්දේ අපි උණු සුම්බලායින්න මේ එක. කොල්ලො විතරක් දෙවේනේ කෙල්ලොත් අපේ හිට්ට වැඩිගන්න අන්නේ වාඩම්ම කොල්ල විලේ ඒ උණුසුම වැඩි කරගන්න අපිට අවශ්‍යම කෙනා අපි හොයාගත් අනිවාර්ය අවශ්‍යම කෙනා අංජු ඔව් අපි ලෑස්ති ආසියානු කුසලාන විසයි විස්ස කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය දැන් දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ ජයගත්තා අපේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කෙල්ලො ටික ඔව් ඒ සතුට අභිමානයේ හිතේ තියාගෙන ඒ සතුට බෙදා ගන්නත් එක්ක අපි මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ කරගන්නවා ඒ ගැන වගකිව යුත්තා වගකිව යුත්තා ජය ජයග්‍රහණය පිටපස්ස ඉන්න සැබෑ ජයග්‍රහණය හිමිකරවා බංලාදේශයේ සිට අප සම්බන්ධ කරගන්න ආශන්න අය ගුඩ් මෝනිින් මුලින්ම අපි සුභපතනවා මේ අපේ කෙල්ලො ටික පෙන්නපු මේ දක්ෂතාවයත් එක මේක වගකම යුත්තාවය හරි මොකක්ද අපිට කියන්න මේක දැන් හැඟීම ජන කණ්ඩායම පිටිපස්ස ඉන්න තමත් මේ සන්තෝසයි අපි පයින්ට කතාපේ ගැන මහිතන්නේ අපේ දීනවරුන්ගේ කැපවීම සහ උත්සාවන්තකම සහ එකමුතුකම තමයි මේකට ප්‍රධාන හේතු හේතු සාධක තුනේ අපිට ෆයිනල් එකට එන්න. කෙසේ නමුත් තව එක කඩීමක් තියෙනවා අපිට හිත ෆයිනල් එක ඉතින් අවුරුදු 14කට පස්සේ ආයේනේ. අවුරුදු 14කට පස්සේ ඔව් මල්ලි ඒකින් අපි කොහොම හරි උත්සාහ ගන්නවා හිත තරගේ කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කරන්න. හරි ඉතින් මේ ජයග්‍රහණය ගැන කොහොමද කණ්ඩාය මේ ක්‍රඩ්ගාවන්ගේ සතුට දැන් කොහොම දෝගල අපි දැක් අය පොඩි ඩාන්ස එකක් දාලා හරිම ලස්සනයි <laughs> අංජුබේ ඒකත් ට්‍රේනිං කරේ මේ හසන්න අය දන්න <laughs> <laughs> ඇත්තටම නෑ මහිතන ඒගොලන් විශාල පීඩනයක හිටිය සැහැන සෑන මාස ගානක ඕනවීම් වල නිර්තලා හිතේතින් මහිතනවා අවුරුදු දහතරට පස්සේ ෆයිල් එක දාපු එකේ ඒ ජයග්‍රහණය සමරන්නට ඉතින් ඒකොළ හොගක් ලස්සන්ට සැමරුව ඒ දවස මම හිතන්නේ හවස් වරුවේම ඒක ජයග්‍රහණ සමරයි තමයි සතුටුදායක දවසක් අපිගේ නමුත් කොහොමත් අපිට තව කඩීමක් තියෙනවා කොහොම හරි අපේ ඒ කඩීමක් ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අදහස තියෙන්නේ හරි අපි සුබ පතනවා අංජු ඒ වගේම දැන් මේ වගේ ක්‍රිකට් විරුවෙක් <laughs> ලංකාව ක්‍රිකට ඉතිහාස වෙනස් කරපුගෙන කංජු අපිත්තක ඉන්න වෙලාවේ අහන්නෝඩේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපිතෙන්ට අන්ඩ හදන්න දැන් අපි ලෝක උසලාන විස්සයි විස්ස තරගාවලිය ආරම්භෙනවා මංහිතන්නේ එන ඉරිදා. අයේ අපේ කණ්ඩායම ගැන අපි සරලව කෙටියෙන් අහන්නකෝ මොකද හිතන ජයග්‍රහණ විශ්වාසය අයියට කොහොම තියෙන ලෙජන් කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම මොකද ආසියන් සුතලාන තරග ජයග්‍රහණය කරට පස්සේ අපේ කණ්ඩායමත් පිට ක්‍රීඩා කරනවා එකමුතු තම විශ්වාසය අනුව අනුව ඒක තමයි මට ප්‍රධාන මූලික උනේ තරග තරගාවට ජයග්‍රහණය කරන්න. දැන් ඉන්න දැන් ඉන්න දිහා බලවම තමත් හොඳ මානසික මට්ටමක ඉන්නේ. අපි ඇත්තටම අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමම සුබපතනවා. ලංකේන T20 World Cup නැවත වරක් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න වාසනාවක් ලැබේවා කියලා. හරි ඒනං ඉතින් දැන් කාලකට පස්සේ අපිට මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් මැද්දන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙන අපිට සදදුටුවෙන්න හිනාවෙන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා මේ ක්‍රීඩා ශේෂත්‍ර ඇතිවෙච්ච විශේෂ ප්‍රබෝධය ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි හෂන් අයි ඔයාටත් ඒ සතුට අපිට අරන්ගන්න පුරෝගාමී මෙහවරක් කරපු කෙනෙක් විදිට එහනම් අපි බලාපොරතු දල්වාගෙන මුණේද ඒවගේ මංජ දිනාගන්න ඒවගේ මංජූ බංලාදේශ ඉඳලා අපි වෙනුවෙන් ශා වෙනුවෙන් අපිත්තක සම්බඳනට අපි විශේෂ ස්තුතියක් පිරණමන්න ඕන මේ වෙලාවේ බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි බොහොම ස්තුතියි අයියා.